you Co peso do fracaso ás costas, Sabela marchou, deixando soterrado un soño e parte do seu valeiro corazón. Unha eternidade despois, medida non en anos, senón en dor, morriña, puido volver. Quería, necesitaba recuperar a ilusión da súa nenez. Pero a escolla do destino non ten volta atrás. Agora Sabela ten un soño pendurado na súa doente alma, e ten unha mágoa na ucha do peito.